Non. Tellement gros, des gens. On peut louer des voitures anciennes ou sportives. Tu vois 1911, 1923, une vieille MG, je pense, une MGA, et une Lotus 7. Ah non, c'est une réplique, c'est une Westfield. C'est comme qu'on le fait. Ah, ah oui. oui. on va vite. Là, on va vite. il y a beaucoup plus de vélos. L'heure de pointe pour vélo. Pas pour voiture. C'est... trop. zich zich naar ze troept.